Você deve estar vendo na sua tela essa mandala, essa pequena estrela, que é uma simplificação da mesma matriz que existe no tabuleiro jogada, só que com apenas oito casas. É, essa representação, que eu chamo de matriz metafísica dos jogos, ou matriz espelho, é melhor explicada no livro, é, onde eu explico qual é a, a raiz mesmo da construção dessa, dessa, desse modelo teórico, que é um modelo que a gente pode aplicar para todo tipo de desafio, todo tipo de situação que a gente tem que alcançar uma meta. Ela liga essas linhas, uh, digamos, às forças e contraforças que existem no momento, a partir do momento que um jogador visualiza uma meta e, a partir disso, ele passa a estar sob a influência de uma física psicológica que é essa metafísica é, de você é, ter um desejo e ao mesmo tempo um desafio, é, ter uma meta e ao mesmo tempo uma circunstância que coloca obstáculos e a, uma dualidade, uma dialética da intenção dele no jogo versus a ação que ele realiza e também dos princípios de causa e efeito que existem no, na física do jogo ou na física do universo que a gente vai estar tá falando, de um universo financeiro, econômico. Então, é mais ou menos essa física que a gente vai estar tá estudando ao longo desse curso.